John Cena! Oh. I'm down. Go here. Yeah, I'm okay now. Tá, tu tá parado na base ou pra box? Tá, ó, oh, segurando. Uhum. A culpa de tu morrer é sempre minha, né? Eu tô... Nunca é tua. Né? Não, né? eu tô morrendo sozinho. Isso que é chato, tá ligado? Morrer só. Quebra a cadeira, eu mato todo mundo aqui.